¿Qué onda, chiquitas? Agréguenme, chiquitas. Ah. Agréguenme, chiquitas. Porque estoy bloqueado. Y síganme. Y lo sigo. Aquí hay un chilango que cae bien. Así que lo voy a demandar, lo voy a bloquear. A este pinche chilango que. bien cabrón el güey. Creo que es gay. Su nombre es Alfredo. Chilangos de San Luis. de chiquitas. Lo soy el Armando Borlotes. Ya les va esto, miren, chequen. Chiquitas Soy el hijo del ninja, mamis. Soy el hermano de Fabio Melanito. Chiquitas. Y ahí les va otro. no Tomen pinches chilangos. Pinches chilangos. Bueno, veré